Eh, pois a nosa solidaridade que recibimos por parte da CIGA ao longo destes últimos anos foi moi importante para nós, así que moito obrigado para esta oportunidade máis unha vez de estar aquí con vosotros. Quería ante todo eh, comezar er, por repasar algún dos temas que xa foron saindo a tapete hoxe, e quere contextualizar un pouco a situación da loita do povo palestino dentro destes, eh, tema, destes, destes temas. Así que, para recapitular un pouco, eh, diferentes pontos que saíron a luz hoxe, pois xa dixemos que a crise da COVID que serviu para eh, acentuar e acerbar a crise que está a padecer a clase traballadora a nivel global, mas tamén temos que eh, entender o fenómeno da COVID como unha expresión máis ou unha sintoma eh, eh, que foi isto foi enfatizado hoxe eh, a necesidade de eh, atañarmos as eh, elementos estruturais subxacentes o, mo, o modo de producción subxacente esta crise da COVID e a crise tamén eh, do medio ambiente que encaramos hoxe eh, demostrou clarísimamente a necesidade urxente de desenvolvermos un sistema alternativo, eh, un sistema de producción e organización socialista que se dirixe aos nosos eh, eh como eh, seres humanos eh, como persoas. eh, segundo punto interesante que se levantou hoxe foi a necesidade de, um, de enfrontarmos os poderes eh, coloniais, neocoloniais e imperialistas para loitarmos para a autodeterminación, para acabar coa, coos régimenes neocoloniais que ten diferentes expresións ao redor do mundo. E en terceiro lugar eh, foi os limites eh, dos modelos dos sindicais hoxe e eh, necesidade dunha, dunha organización reivindicativa. E esta cuestión eh, pois se coloca que cal pode ser a relación entre ese novo modelo alternativo do sindical para promover unha alternativa socialista para reorganizarmos os, eh, a organización eh, eh, para promover a democracia eh, obreira e unha coalición eh, da clase obreira a nivel mundial Eh, como facemos para tecer todas estas eh, alianzas. Entón, quería situar tamén a loita para a libertación eh, nacional do povo palestina dentro deste visión anti-emparlista e anticolonial que se articulou hoxe. Eh, vou falar entón eh, da cuestión da Palestina, mas moi brevemente o que quero sobre todo é centrarme ante todo eh, no contexto político máis eh, amplo e as condicións de vida eh, dentro do cual os traballadores e as traballadoras se ven obrigadas a enfrentar enfrontaron a crise da COVID. É moi importante para a solidaridade internacionalista eh, coñecer estas condicións para poder articular unha estrategia eh, coherente para traballar coas eh, federacións sindicais e eh, organizacións eh, obreiros na Palestina. Unha das cousas sobre as quais se fixo fincapé hoxe é que ou, ou tal vez non se enfatizou o suficiente eh, o contexto eh, no cal a crise do COVID se utiliza para eh, aumentar a militarización Eh, a supervisión y eh, a vigilancia y eh, para reprimir cualquier voz disidente. por tanto, el caso de Palestina debe ser muy importante porque estamos a hablar justamente de sistemas de drones, de, mm, de vigilancia, nuevos métodos de, de, policía. Estos primeros se utilizan como povo palestiniano como cobayas antes de exportarlos al resto del mundo. Así que hasta un punto en que reconocemos la loita contra o Estado burgués e os papel que desempeña Israel dentro das estruturas máis amplos eh, eh, Israel é pois unha ameaza para todas e todos nós así que vou falar de catro temas principais primeiro a COVID e os traballadores traballadores da Palestina sobre todo aqueles e aqueles que traballan no que denominamos eh, Israel ou a Palestina de 1948, Estado sionista. O segundo tema que vou eh, falar é eh, a morte da, da solución de dous estados eh, de Oslo. E, en terceiro lugar, quero falar moi brevemente eh, dos mobilizacións moi importantes que vimos últimamente ao longo deste último ano en Palestina, nas rúas da Palestina, e cal é a súa importancia, e finalmente para falar do, do internacionalismo e as relacións internacionalistas entre o, o movimento obreiro eh, para, para Palestina. Dun, unha das cousas que revelou clarísimamente, que desvelou realmente, é, é, é, son os modelos diferentes racializados eh, e a lógica racialistas de opresión eh, que está dentro, profundamente ancorado dentro do capitalismo. E así vemos eh, que estes eh, traballadores e traballadores racializados e racializados están super precarizados tanto dentro do corazón do capitalismo como na periferia. E a situación dos traballadores e traballadoras da Palestina é o igual que os traballadores nos sectores esenciais sociais en todo o mundo, pero vemos como estamos a encarar a COVID eh, na lógica, da dupla lógica do colonialismo e o colonialismo e o capitalismo. Entón non vemos os mecanismos da explotación um, como un mecanismo para ter man de obra barata para a economía israelí, mas tamén esta eh, lógica deste colonialismo e o eh, lógica de borrar un pobo. Eh, é dicir, cual é a experiencia particular da COVID para o povo palestiniano baixo o sionismo eh, como proxecto neocolonial Entón, eh, sobre todo, para falarmos dos traballadores e traballadoras eh, de Palestina en 1948 que foron especialmente vulneráveis a COVID eh, durante a guerra cando foi ocupada toda Palestina por Israel adoptaron unha estrategia de integración eh, polo que a Cisjordania e eh, a economía da Cisjordania se veron transformados para un apéndice subordinado do capital israelí o que creou unha especie de proceso de eh, proletarización da poboación rural que creou unha especie de man de obra barata <clears throat> palestiniano eh, ao servizo dos, da industria, agricultura, eh, servizos e construcción israelís e, sobre todo, creación de colonias. Entón, isto é unha das grandes contradiccións que coido que claro en na Palestina que a única maneira de que os traballadores e traballadoras palestinianos eh, sobrevivir é construir os as colonias que se están a construir nas súas terras roubadas. Eh, aproximadamente un quinta parte do povo palestiniano, eh, traballadores, eh, traballadores palestinianos e palestinianas, eh, eh, no, en Cisjordania están a traballar en Israel nas colonias. Este non son 130.000 eh, traballadores e traballadoras, os números reais son talvez 3 veces máis altos, porque hai tamén moito traballo informal ou incoberto mm, non declarado. Entón, eh, estes son os, eh, os desgrazados da terra, eh, a xente non é só eh, explotada, pero senón tratada como cidadáns e cidadáns de terceira categoría, con explotación racializada no sistema dos, eh, de checkpoints, eh, non teñen nin dereitos, están explota, explotados pola Federación de Traballo de, de Israel e cando enferman nas fábricas, simplemente os tiran eh, na Cisjordania, eh, entón, De xeito máis amplo, eh, unha das características máis concretas son dos trazos específicos de como eh, se pasou esta época da COVID baixo este eh, baixo o goberno israelí, cando se quería crear sistemas comuns ou colectivos, sistemáticamente foron saboteados e destruídos, destrozados pola ocupación palestiniana. Eh? Se o exército israelí destruí hospitais de COVID, eh, encarceron dirigentes palestinianos en Xerusalén, Xerusalén que queren eh, que xustamente axuden a poboación eh, coa cuestión da COVID. Están a eh, expulsar as familias das súas propias casas. Eh, non hai acceso a auga potável porque se cortou a subministración da auga por parte do, do goberno sionista. E cando se impuxeron eh, o régimen de confinamento en casa, o propio exército israelí intensificou as redadas nocturnas, a demolición de casas eh, e, e as expulsións das casas en Xerusalén e en, no, en Cisjordania. Eh, ora están a utilizar vacinas e novas eh, tecnoloxías para eh, xustamente vixiancia de traballadores e traballadoras e eh, eh, tantas outras cousas mas quería falar das condicións máis xeralmente do que está a encarar que están a encarar o a clase traballadora palestiniana entón cando falamos de que xa morreu a solución de dous estados de Oslo eh, es acordo de 1993 eh, que pretendía ter unha solución de dous estados pero o que está realmente é que temos un Nakba continuado co estado palestiniano co expulsano dos palestinianos en 1948 a Nakba non era algo que pasou no pasado é algo que segue hoxe no presente temos a expansión dos, eh, das colonias e expansión de novas terras na Cisjordania temos a xudaización de, de Xerusalén Este, coa expulsión de comunidades eh, árabes eh, de Xerusalén, temos o bloco do, da faixa de Gaza, eh, temos unha, unha lei racista eh, por parte eh, de Israel con novos sistemas de Bantustans Gaza eh, as Nacións Unidas dixeron que é invivible en 1920 eh, hai unha crise de desemprego horroroso de Saúde E eh, para os palestinianos e as palestinas dentro de Israel tamén eh, se enfrontan a situacións de apartheid nos campamentos en Beirut, no Líbano, en Siria, tamén eh, nunha situación asuente aterradora coa situación eh, tamén da guerra. Mm, pero moitos e moitos de nós eh, coñecemos estes de, esta dinámica, máis para entendermos a complexidade deste, desta loita do parte do pobo palestiniano, é importante saber que representa a autoridade palestiniana baixo estes acordos de Oslo pois eh, permitiu que o LP volvese eh, autodeterminación baixo a condición de que es teñen un que desempeñen un papel subordinado como se fose unha municipalidade eh, o LP non ten ningún control sobre terra, sobre fronteiras, sobre macroeconomía. A súa primeira función baixo estes acordos era garantir a seguridade para Israel e para conter justamente as políticas de resistencia que sobordan o marco deste suposto paz eh, dos acordos de Oslo. Así que dentro do proceso de Oslo temos ...una transformación muy importante que se está en desenvolver ...aquí una traducción, otra transformación del loita de liberación palestiniana eh, eh, para, poder volver, para que os eh, palestinos palestinianos e desposuidos y e puedan ...puedan volver que se se transforma una especie de nacionalismo burgués para transformación en un Estado. Esto ten consecuencias nefastas para la política Obviamente los eh, Estados Unidos juegan un papel muy importante en esta época de, Oslo para desarmar los grupos palestinianos, para estructurar los servicios de y para crear nuevas fuerzas de milicianos, eh, para reprimir a disensión interna. Eh, así, entre a Autoridade Palestina e Israel tiveron unha conivencia moi importante, sobre todo desde despois, sobre todo da vitória de Hamas en 1906 e despois en 1907 eh, no, na Cisjordania, o que temos ahora un movimento nacional que se caracteriza por fragmentación interna moi importante. Falo destes asuntos porque é moi importante entendermos as contradiccións sociais dentro da Palestina e, e a relacións inseparável entre a posibilidade para a loita anticolonial por un lado e a loita de clase, a cuestión de xustiza social e de social de emancipación social dentro da Palestina. Entón, este respecto temos que entender que a alianza entre os Estados Unidos e o Estado sionista Israel non só tomou unha forma militar, mas tamén opera a través da eh, canles de eh, económicas eh, con institucións eh, financieras internacionais, eh, acordos de comercio, de libre comercio, entón a idea de Oslo era crear un novo clase capitalista palestiniana a través de estruturas monopolistas, novos tipos de subcontratación e, e relacións eh, privilexiadas de comercio co réximen de Israel, Entón vemos a reemergente dunha nova elite actividade eh, económica cuxa acumulación de capital depende do papel que desempeña como intermediario co establecemento de Israel, o que crea Uh, o que fala de Transfanon cando fala de no seu libro da creación dunha especie de un clase política compradora que está atado políticamente á burguesía colonial e que actúa no seu interese eh, no mesmo tempo que Oslo, os Estados Unidos tamén lanzaron o libre o acordo de libre comercio do, do eh, co, co os países árabes, eh, entre os países árabes e Israel. Entón hai un un confluente de intereses eh, eh económicos, sobre todo dos países do Golfo e sobre todo eh, a Arabia Saudita que parece ser que tamén un dos receptores principais das armas fabricadas en, nas astaleiros que forman parte do mesmo grupo que os de Ferrol entón hai un eh, confluente de intereses entre os intereses capitais de, da Autoridade Palestina e Israel isto está suxeito a sobornación da Autoridade Nacional mm, Palestina e, e aos diferentes réximes árabes da, da regime. Non podemos falar da liberación palestiniana sen falar dos intereses do imperialismo na rexión e glo, máis globalmente e o proceso de formación de Estado. E así que vemos contraccións de clase moi importantes na Palestina, sobre todo eh, despois de 2008, con influxo moi importante de capital financiero por parte dos Estados Unidos e un novo boom de neoliberalismo e un novo contenso do Banco Mundial eh, para eh, promover a xente nacional palestiniana. Agora vemos como os traballadores e as traballadoras encaran a pobreza como todo o resto do mundo nestas novas condicións atuais, mas baixo esta nova ideoloxía nacionalista eh, de Fatah, a liberación primeiro, despois falamos das contradiccións eh, despois. En esta axenda, pois, achamos un regime moi auto autoritario eh, que detén o poder en Palestina, na Autoridade Nacional Palestina o traballo eh, obreiro e as uh, federacións oficiais están atrapados, están pillados dentro desta lógica entre as relacións coloniais e eh, capitalistas e non representan unha forza progresista pola súa maior parte eh, isto nos leva á pregunta que abordamos hoxe, que son quais son os límites dos modelos habituais ou tradicionais do, do sindicalismo. Entón, vemos na Palestina a, a lógica do capitalismo racializada e a traizón da súa propia lideranza e os sindicatos que, en principio, deberían eh, traballar o seu favor. Entón, queria ahora falar do xeito en que os palestinianos e os palestinianos sí que se, se levantaron e tomaron as rúas Eh, non freou a, a, as revoltas nas rúas, entón fronte a estas eh, condicións vimos un descontento eh, popular que sí que veu a súa expresión nas rúas entón a expulsión dos palestinianos e palestinianas das eh, comunidades eh, árabes eh, de Jerusalén e ataque da mesquita de Al-Aqsa eh, foi detonante de grandes mobilizacións e tamén na faixa de Gaza vimos unha declaración de como, como dicilo, de, de, no, na, na, na faixa de Gaza, Hamas eh, e a, as alas eh, armadas de, eh, de esquerdas de, dixeron que Xerusalén era unha liña vermella que non se podía cruzar e o que vimos era un un, un levantamento histórico por parte eh, dos palestinianos dentro de Gaza, dentro de Jerusalén, mm, eh, en solidariedade eh, que viñan desde Siria, desde Xordania do Líbano até a fronteira de, de Palestina e protestas eh, moi importantes ao redor do mundo eh, e tamén aquí na Galiza, organizados e patronizados pola CIGA. Entón, remato, eh, entón, cando Marx fala de centralismo da autoemancipación da clase traballadora, a revolución palestiniana sempre foi fundamentalmente unha tentativa por parte dunha poboación colonizada para manter unha resistencia face a unha profunda traición eh, profunda traición da súa experiencia. O Nakba, o Nakba foi unha fragmentación dun pobo máis Mm, temos que entender eh, o loito do pobo palestiniano e a Nakba como a capacidade enorme dun pobo de continúa resistindo a cognitación e a negación da súa identidade eh, para tentar borralos da historia. E para xente que vive en Palestina, eu levo en, eh, a experiencia en Palestina nos últimos 6-7 meses, foi a unificación dun novo corpo nacional, pero non só de palestinianos e palestinas, mas vimos protestas ao redor do mundo a favor, a prol da loita eh, do povo palestiniano. Entón vimos o recoñecemento entre as eh, xuventude, as mocidade ao redor do mundo de que eh, eh, achan na causa palestiniana lóxicas da opresión que tamén se aplican o seu propio caso, a súa propia experiencia. Teñe esta resonancia eh, como un académico palestino escreveu que os problemas eh, que, eh, que, que isto non vai suficiente os levantamentos espontáneos por parte dos traballadores non vai ver suficiente para derrotar Israel, senón a unión da clase traballadora organizada debe ser construída eh, que debe rexeitar os, eh, colaboración eh, cos regimes árabes eh, co, eh, con, con Israel e debe loitar por un mundo eh, árabe elevado democráticamente polos traballadores que creen a riqueza. Isto non leva ás fun, presións fundamentais que estemos debatendo hoxe, que é a necesidade de crearmos un internacionalismo obreirista, obreiro, eh, da clase traballadora, eh, traballador. E o loita palestiniana segue a ser un símbolo desta necesidade da unidade de loita e de acción. Moito obrigada.